दुबाई रो साडो दुबा दुपारच ये शारे रो साडो दरा लावून तो नये दुबाई रो साडो मन चेनी चिंटू रे शारे रो साडो दराला नि रे साडे न बांधले न आजोनी ये साडे मा चिंटू दुबाई रोसाडो अरे अरे अरे अरे दुबाई रोसाडो दुबा दुबारच शारे रोसाडो धरा